各位老友记，萝卜头果阵，东区大佛口，萧顿球场果树，阿爷你懵捻咗呀？大佛口响湾仔啵，香港冇萧顿球场嘛？你都戆鸠鸠行路上广州萝卜头果阵，湾仔咪叫东区，战前修顿球场系叫萧顿球场噶，米捻站乱歌。 我话萝卜头果阵果树系由做处 o Wang 睇收尾和平后，佢俾人话系汉奸拉咗去打靶。做处 o Wang 黄佐治系广东省开平县长安村人，佢老母系马拉鬼，响南洋学识顶车执。中华民国二十六年死嚟香港。 住九龙旺角弥敦道开间整车房，又去远东飞行学校学揸飞机。果时分拉神 A 啦拉神 B，中华民国二十八年三月二十七日礼拜一晏昼三点三，呢只死产家机揸格编号 V 啊 Five N H C X，大黄蜂俄练习机，想话飞六千英尺高。 点捻知个天云雾重重，飞咗一粒钟就迷路，迷迷糊糊睇见有沙滩就急降落大亚湾。嗰时萝卜头已经杀到落广东，硬住头皮再飞返嚟英界，再降落响大鹏湾问乡下佬攞嘢食，响架飞机镬嘢。 第朝中华民国二十八年三月二十八日礼拜二之后早九点半，天清气朗，揸翻启德机场，嗰时都成十点四个字，安全翻嚟就冷。林林拉佢个女朋友欧阳玉婵小姐结婚，屌佢个臭花批，搞大佢个肚，生咗三个斗鸡。

佢就拉嗰个总部设响南京嘅特务机关兴亚会入边一个特务林火生做司机，嗰人住响东区洛克道一百五十四号二楼，成日带埋一大班流罗响大佛口标顿球场出没，帮罗伯头捉人翻宪兵部租执，收尾睇见罗伯头就快输。 又响中华民国三十四年四月帮东莞樟木头镇果帮共匪游击队做反间谍，出卖罗伯头的情报。罗伯头投降后，佢俾人督出嚟话佢做汉奸。响中华民国三十五年二月俾人插咗。中华民国三十五年四月十八日礼拜四晚六点四个字被判死刑。